datang matahari Hanya kepada bulan Kau ku nanti di ujung pagi Ternyata dia tak datang Come. coming masih di sini Aku masih tetap di sini